ante todo quiero darle unas mil y veces muchas felicitaciones a nuestros médicos cubanos que han venido a Venezuela a cumplir con una gran misión, que no es fácil dejar su familia tan lejos, ¿verdad? Para estar aquí caminando cerros y dispuestos a todo. Nosotros, bueno, yo estoy aquí desde el 2006. Este, bueno, yo soy Blanca Rojas, este, bueno, soy del Consejo Comunal de Matapalo, el comité mío se llama, bueno, Doña Manuelita Sáez. ¿Por qué? Porque somos mujeres luchadoras y guerreras como Manuelita Sáez. No tengo más nada que decir. ¡Viva Chávez!